iba a Vuelven los frencitos. Ah, ah, ah. check it, check it, check it out. Marca duro, marca duro. Estás avisado. Una sola marca. Vivo. <laughs> Oye, como revienta esta vaina. Oh, esto es boom bap cerrado, mi flow sin candado que hoy te cae encima. Tu sound flat como hat de Kun Yo reviento tu bocina si tiras tu tina, remato con la que dominas muevo, frasoso como Doña Rubina. Tengo la claridad de la esquina, inquilino de las fotos con fin I clap your face, a mí me vale lo que digas, Cosa I walk like a champion sin pisar hormigas. Suelto vibración que revienta ligas, real rap del panteón para reforzar las ligas. Entiende que vengo puesto para arrimar mi pista clean para navegar la ola que es el hogarte. Tu verso en mi área suena mal, chaval, por eso tu yal me tal para poder Lo que traigo es tigueraje, no gasolina. ¿Quién fue primero, el dealer o la esquina? No sobran huevos, faltan gallinas para iluminarlo como tenis bobina Descenso para el Tauro, Sanfra y Alianza Larga vida el yao, Sporting y Plaza La brasa, lo paso por la parrilla de Brafa Se creen la grasa y son WhatsApp WhatsApp Me timbran al WhatsApp Pero le respondo a la misma hora dos días después Comida te pasa Solo bajo de contexto que tú crees que que Velax, que tu pacte, te la gloria Vela, lo entrega y sin ceremonia Llega, estamos poniendo todo en su sitio A falta de una fuera le damos sacrificio Hay mucho clon del kit dedos, no hay misterio, es puro rap del serio, como la madre que reza por el hijo ateo. Sube la dosis que yo sigo dando de la buena. Esto es ver a Ronaldinho culebrear a Ferreira. Esto es excentricismos pa'l que viva ciegas, pero que le suena así, pocos pueden pareciera. Dale calla al verso, dale flava al tempo, pero al tiempo no le des el tuyo, por supuesto. La veo y beco por pasar de terco. Esto es un buche de agua que al final era seco, solo Y del que usa la rima como parte su argumento. Tengo un negocio familiar que mantener vivo cada vez que escribo. ¿Tú crees que es hobby lo que rimo? Lo mío es un vagabundo fumando en una limo. Me exprimo sobre el ritmo. Soy limoncito, me mezclo con tu trago y la pasamos más bonito. La cojo en el mosaico y la saco del sitio con la rima y el flow que la arrebata el torrente sanguíneo. Ponme torrente gallino, picao, picao, los dejo. Ando tirando un aroma que los deja perplejos. Los puercos, en el expreso directo, música con pelos en los huevos. La moto en el cerato, los frendisen, movimiento de culo, chupete en el El cruce hizo el loco de nuevo. Esto es amor y rap al extremo, negro. Hay mucho clon del kid, mucho vaina cha Q-tip con la infamia de Modip Raw shit negro, raw shit New breeze, classic like Talib Dope beats, por una a lo Madrid Q-tip con la infamia de Modip Raw shit negro, raw shit Quiere lámina? para pues está viendo vaina.